La lumière s'est levée pour éclairer l'humanité. Alors que j'étais seul. là où les humains vous délaissent. J'ai compris que Dieu m'avait secouru. Pourquoi aurais-je peur du monde et du noir Jésus m'a donné sa lumière et surtout l'espoir. Les épreuves étaient des preuves de l'amour de Dieu. Jamais je n'ai été déçu de son nom glorieux. Jésus est là pour toi, pour moi, pour nos péchés tabous, pour ceux qui sont à tabous, debout, confessés. Le nom de Jésus. ne suis plus seul. J'ai avec moi Jésus. Il me donne la paix que je n'ai jamais eue. Non, je ne suis plus seul. J'ai avec moi Jésus. Il me donne la paix. m'a donné sa lumière et surtout l'espoir. Les épreuves étaient des preuves de l'amour de Dieu. Jamais je n'ai été déçu de son nom glorieux. Jésus est là pour toi, pour moi, pour nos péchés tabous, pour ceux qui sont à bout de vous confesser le nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Il est vivant. Jésus est vivant. Non, non, je ne suis plus seul. J'ai avec moi Jésus. Il me donne la paix que je n'ai jamais eue. Non, je ne suis plus seul, j'ai avec moi Jésus. Il me donne la paix que je n'ai jamais eue. Non, non, non, je ne suis plus seul, j'ai avec moi Jésus. Il me donne la paix Aujourd'hui, j'ai la paix de Christ.